No niin, sateisen ja pilvisen päivän ratoksi voitaisiin katsoa yksi kuva. Tässä on muuten erittäin hyvä divari. Kannattaa pistäytyä, jos joskus haluaa. Eli tänään voitaisiin katsoa toinen kuva 20 kuvasta ja tuota. En näytä kuvia niinkään missään tietyssä järjestyksessä, vaan katsotaan ihan fiilispohjalta kuvia. Ja tuota, seuraava kuva näyttää tältä. Se on kuvattu hautausmaalla. Kingtomin hautausmaalle on haudattu useita satoja, ellei tuhansia Ebolaan kuolleita. Ja tota, tässä on pieni, pieni osa hautausmaasta ja se kuvan takana hautausmaa leviää isolle alueelle, joka on täynnä vieriviereen haudattuja ruumiita. Tätä osaa hautausmaasta laajennetaan tuonne kaatopaikan suuntaan, kuten huomaatte kaivinkoneista ja muusta työkoneista. Ja tota, tarkoitus on valaa tuohon hautojen päälle iso betonilaatta, jotta hautarauha säilyisi. Tuolta takaa, mistä savu nousee, sijaitsee State poikien katos, jossa pojat asuvat. Ja tota, tosiaan, koska hautausmaata lainetaan siihen suuntaan ja jätekasoja pukataan tuonne perälle, niin tota, näin oli pojatkin joutuvat etsimään uutta asuinaluetta, ja, joka on tuonut sitten aika paljon ongelmia myös yhteisöissä. Yhteisössä ja se tulee vaikuttaa kyllä useampaan sataan ihmiseen tämä, tämä muutos täällä hautausmaalla. Eli tämän näköinen kuva oli tällä kertaa. Tähän loppuun vielä tämmöinen mielenkiintoinen yksityiskohta kaupungin hulinasta. Yeah.